És la nostra obligació ajudar aquestes persones que fugen de l'horror. No? I per tant, seguirem fent el màxim possible i la bona notícia és que des de la màxima coordinació, que estem avançant molt, com a mínim a Catalunya, en la coordinació entre municipis, amb el govern català, amb les pròpies entitats i amb el conjunt de la ciutadania que va molt per davant dels estats.